Guys, pani tayo ah. Good! Oh ya. Para pani. Suruh si pani. Good. Let's go guys! Dahil <laughs> ko si Savage at si Jungkooks. Let's go, Bunny! Uy, nag-aakay nag, nag si Inday. Let's go, Fanny! I'll teach you how to Fanny, guys. So, watch and learn. Welcome to Mobile Legends! I'll teach you. Yes! Ako lang may karapatan sa... Five seconds to enemy reaches the map. 3 global, Carrie and Kimi si Inzai. Pinagtank ni Steph. Oh my God! Sorry, Lods. <laughs> so, yan si Inzai. Top 3 global, Carrie tsaka Kimi. Ito daw tayo, sabi ni Lods. Lods! Actually, si, ito si, si Inzai. Sinaminary ko to eh. Sineminal ko to sa kari. pala, sorry. <laughs> sorry guys, I'm so happy. Sabi ko, wait. Ayan tuloy, nagkamatay tayo isa. Ay mo? Uy, may tulog. okay, okay. <coughs> sorry, sorry, sorry. Ah! Tapon. Wait lang, wait lang. Ay, tumama. はゲームじゃないぞら俺ダメAno ba yan? Sino ang nagsabi magaling ka? Ako, bakit? Kain ko na nga! Ano ba yan? Galing! Aray! Oh, ah, wala pala akong buff! Kaya pala. Ay! Pucha! boil again the ice. Ba't nagiging blue violet yung retribution? Di ba red yun? Lagi magkasama tong dalawang tank. Aba! Ito na napatay yun? Tatangan ko muna kayo ng trick. Gawin ko na. Tapasa pa. Bobo. Killing spree. Oh, wala akong buff. Wait lang, wait lang, wait lang. Kuha tayong buff. Impaktong impakto mong hayop na tsuyan! So again, a nice mega kill! Enemy killing! Lipad! Lipad! Okay. Teka. Play ko muna toong oh, tap. ani pala, no? Dito na naman! Meron na namang ano dito! Ay, nako! Ah! Ah! Oh, yes. Profile. Mahirap talaga gamitin si Fanny. Sana kayo din, gamitin nyo din. Try nyo lang. Shut <laughs> down! nhiên ôi là không bơm không bơm không ờ, bơm nè Good. Oh, yeah. Nakakatakot. Ito nga. Your team destroyed a turret. Oy, sayang. I saved video. Kanina pa ako sinisipa eh. Grabe! Welcome to Mobile Legends!